приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Детские библейские рассказы на английском». Итак, прослушаем текст. Царь Соломон нарушает одно из самых важных Божьих правил. Ты знаешь, что он делает неправильно? Он молится этим золотым животным. А ведь мы знаем, что он должен молиться только одному Богу. Бог разгневался на Соломона и послал ему много бед. Что же Соломон сделал неправильно? Мы должны этот текст перевести на английский, задать на английском языке вопрос и кратко ответить на английском языке на заданный вопрос. Итак, начнем с первого предложения. Царь Соломон нарушает одно из самых важных Божьих правил. Царь Соломон, King Соломон, is breaking, есть нарушающий или есть ломающий. Одно из, one of, God's, Божьих, самых важных, most important правил, rules – ты знаешь, что он делает неправильно? Время настоящее, вопросительное, предложение. Do you know? Ты знаешь, что он? Вот he. Есть. Э, делающий. Is doing. Неправильно. Wrong. Do you know? He is doing есть делающий, wrong – неправильно. Он молится этим золотым животным. Молиться to pray. Время настоящее. He is praying. Он есть молющийся. Кому? To this – этим. Э, животным – animals. Сделанным из золота. Made of gold. А ведь мы знаем, что он должен молиться только Богу. Мы знаем. We know. Он должен был молиться Богу. He should. Он должен был молиться. Pray. Кому? Только. Only. Богу. To God. Бог гневается на Соломона и посылает ему много грехов. God is angry. Бог есть сердитый, или Бог есть гневающийся на Соломона. With Solomon И посылает ему and is sending. И есть посылающий. Send – это отправлять, посылать. Is sending и отправляет ему is sending много, many грехов, troubles или проблем, problems. Итак, что же Соломон сделал неправильно? Переведем этот вопрос на английский. What did, время прошедшее, What did Соломон – что сделал Соломон? What did Solomon do? Неправильно, wrong. Можно заменить make. What did Solomon make? Что сделал Соломон? Неправильно, wrong. Какой же ответ, answer? Ответ следующий, кратко. Соломон поклонялся э, животным, сделанным из золота. Вот что сделал Соломон неправильно. Время прошедшее. Соломон прейд, To прей молиться. Соломон прейд, Соломон молился или поклонялся. To animals – животным, сделанным. Make или made. Make of gold – сделанным из золота. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.